Друзья, всем привет! Сегодня я собираюсь приготовить суп из моркови и апельсина. Готовится этот суп очень быстро и очень легко. И минимум ингредиентов. Итак, что нам понадобится для приготовления? Килограмм моркови, один стебель сельдерея, одна луковица, два апельсина, 20 граммов имбиря, 50 граммов сливочного масла, 250 миллиграммов сливок 33% и соль по вкусу. Итак, приступаем к приготовлению. Берем лук с морковью. Нам нужно очистить, а потом нарезать. Далее нам нужно вымыть морковь и порезать небольшими кусками. Вымойте и нарежьте небольшими кусками сельдерей. Далее нам нужно выдавить апельсин, чтобы получить сок. у нас должно получиться порядка 100-150 мг апельсинового сока. Очищаем имбирь и нарезаем очень крупно. Итак, все наши ингредиенты готовы, теперь приступаем к приготовлению. Берем кастрюль, включаем на средний огонь и растапливаем сливочное масло. Добавьте лук и готовьте в течение нескольких минут, без окраски. Добавляем морковь, сельдерей, апельсиновый сок, сливки и литр воды. Даем супу закипеть, потом уменьшаем огонь до минимума и варим примерно 40 минут. Так, суп наш готов. Теперь нам нужно все пробить блендером, да? Итак, суп мы наш пробили через блендер. Теперь добавляем имбирь. потом обратно ставим на плиту, даем вскипеть, потом выключаем огонь и даем настояться порядка 20 минут. Вау! Теперь нам нужно все процедить через сито. Итак, выкладываем на тарелку. Наполняем каким-то сыром. В моем случае это крем-чиз. Вы можете использовать козы сыр или сыр с плесенью. Далее добавляем кедровые орехи. Сбрызнул немного кунжутным маслом. И украшаем какой-нибудь зеленью. В моем случае это мята. Вы можете использовать любую другую. Вот и все, дорогие друзья. Фантастический крем-суп из моркови готов. Приготовьте, наслаждайтесь. Приятного аппетита. Всего доброго, дорогие друзья, дамы и господа.